پولدارا یه شعاری دارن میگن پول نداری نخواستی نداری ببین بخوا موفق باشی Cruising in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, <laughs> ha, not fucking likely